哎，怎么我提膝格挡怎么还被踢大腿？啊？因为你提膝防守的动作有问题，我来教给你看一下，正确的提膝防守，四十五度这样去抬，保证对方中小踢踢包没问题，低扫踢包正好骨头看挡住了这种感觉，对吧？但是呢，刚才谢教练演示你们的错误动作是什么样的？是这样的，再来往这儿踢，看如果踢不到大腿，踢哪儿？踢小腿，这个肌肉很疼的都在踢。对，很多人就是有人在用拳击站架。 去打泰拳或打站立格斗，你这样很危险，对吧？当然，你说有的外国人像荷兰人，有的不这样，有的不这样，他们有可能有的有拳击的背景，对吧？他们有可能靠前后移动躲闪，哎，想办法去躲开那个腿。但是你这样就很不万能，对吧？你要如果练拳腿格斗，你一定要四十五度抬起来。有人说，哎，抬起来之后，啊，这在外边怎么办？你把腰往这边转一点，对就可以了，是吧？ <laughs> 看似很脑残，这是很多人的问题，好吧？学习一下。